Доброго дня! В вашій увазі пропонується розглянути реалізоване технічне рішення системи вентиляції та кондиціювання квартири, яка буде використовуватись як офіс. В даній квартирі реалізовано систему вентиляції на базі вертикальної установки із рекуперацією теплоти литовської фірми Comfovent та кондиціонерів канального типу FDXS фірми Daikin. Розглянемо більш детально системи і розпочнемо системи кондиціювання. Зараз ви можете бачити кондиціонер канального типу, підключений дренаж, пульт для пусконаладки системи, адаптер відгалуження, дросель на кожному відгалуженню. Всі повітроводи ізольовані, підключення до витяжних адаптерів. Їх два в даній кімнаті. І відповідно з цього ж кондиціонера, але через санвузол, йде подача повітря. Подача повітря прижимається по периметру даної кімнати до стін максимально для того, щоб звільнити всередині кімнати простір, який буде максимально високо підшитий. Відповідно, повітровід подачі має відгалуження, адаптер в зоні відпочинку до якого підключені і система конденсування, і система вентиляції. Ось невеличка перегородка між повітроводами конденсування і адаптером конденсування і система вентиляції. По периметру далі йде роздача повітря. В три припливні адаптери, два в робочу зону і один в зону кухні, де в майбутньому, в разі розширення, планується додаткове робоче місце. Ось ще раз система кондиціювання. Наступний кондиціонер також канального типу розміщений безпосередньо у санвузлі. 35-й типорозмір. Через стінку йдуть два повітроводи. Один йде на видалення повітря і один йде на подачу повітря. Ось. Тренаж зводиться через сифон в систему каналізації. Йдемо детальніше розглянемо у кабінеті подачу та видалення повітря системи кондиціювання. Видалення повітря через два адаптери і подача біля вікна безпосередньо в зоні найбільших теплонадлишків. Також до одного із адаптерів підходить повітровід системи вентиляції. Ну і безпосередньо, що стосується самої вентиляції. Вертикальна установка буде встановлена приблизно ось тут. Її ще очікуємо поставки від дистриб'ютора обладнання в Україну. Два зовнішніх повітровода, один видалення і один забору повітря внизу буде. Змонтуємо тоді, коли прибуде установка і будуть виготовлені зовнішні протидощові решітки. Зараз пройдемось по припливу системи вентиляції. Кожен адаптер в основному залі та в кухні має відгалуження. Повітровід щільно прижимається до зовнішньої стінки в спеціальному, спеціальному утепленні і проходить в ігрову зону. В ігровій зоні повз колону проходять адаптери і маємо підключення в кабінеті, яке ми вже бачили. Не пройшлись в даному випадку біля вікна через те, що тут є залізнобетонна конструкція, яку огинати і опускати потолок власник не захотів. Інженер проєкту Тимчук Вадим, монтажна бригада Шевченко Міша и компания Alterair.